dunyoning eng boy odami ilon mask so'radi agar yaratuvchiga ishongan bo'lsak va ilon mask ilgari o'zini agnostik deb ta'riflagan u javob berdi u narsa koinotni yoki koinotni yaratgan siz bilasiz u qanday paydo bo'ldi yaxshi biz bosqichma bosqich aytishimiz mumkin arxeologik dalillarga qarab qazilma e, qoldiqlariga va biz bu nuqtadan qanday bo'lganimizni fizikani bilamiz lekin bu bu kashf qilish bo'lmaydi birinchi navbatda koinot qanday bo'l e, paydo bo'lgan molekulalar qanday qilib ong va his tuyg'ularga ega ko'rinib turibdiki u buni bilish uchun biroz sarosimga tushgan ong avvaldan bor edi ongni mavjudligi shundan dalolat beradi biz metafizika deb ataydigan narsadan tashqari narsa bor bu atama metafizika ateistlar ham agnostiklar ham tan olishni istamaydigan narsa ular metafizikani qabul qilganlarida ularni inkor etgan ko'p narsalarni qabul qilish uchun eshikni ochadilar ularga ko'ra agar ular mavhum yoki metafizik hech narsa yo'qligini isbotlasalar hamma narsani masala bilan tushuntira olishsa go'yo xudo yo'qdek bo'ladi lekin mavhum narsalarning mavjudligi oshkor bo'lganidek xudoning mavjudligi haqidagi g'oya yanada aniqroq asosliroq bo'ladi shu sababli ular buni qabul qilishni xohlamaydi boshqa so'zlar bilan aytganda agar ilm mask ongning mavjudligini tan olsa u yaratuvchini qabul qilishi kerak va bu uni teist qiladi hatto uni to'g'ridan to'g'ri musulmon qilmaydi u teist bo'ladi ikkinchi muhim isbot shuki bir guruh vodorod gazining murakkab molekulalarga aylanishini va biz kabi his qiladigan gapira oladigan va o'ylay oladigan murakkab molekulalar yig'indisini qancha kutish mumkin demoqchimanki agar siz vodorodni uzoq vaqt tark etsangiz u o'zi bilan gaplasha boshlaydi umuman shunaqa bo'lyapti bu yerda xullas shunday qilib vodorod molekulalari to'plamidan odamlargacha bo'lgan yo'l qayerda ong qayerdan boshlangan qisqa qilib aytganda u aytadiki ongsiz atomlar molekulalar qanday qilib birlashadi va biz kabi ongli mavjudot bo'ladi insoniyat tarixi boshlangan paytdan boshlab bu qachon sodir bo'ldi qachon bizga berilgan bizda ikkita ssenariy bor mavjudligining boshlanishi haqida birinchisi cheksiz qudratga ega bo'lgan materiyadan tashqarida bo'lgan yaratuvchi koinot va bizni yo'qdan yaratdi ikkinchi ssenariy barcha materiyaning yaratilishi ortida yana materiya koinotda va biz mavjud bo'lmaganda materiya koinotni va bizni yaratdi lekin bir daqiqa kuting lekin bizni yaratgan materiya yo'q ediku qanday qilib u materiya hech narsadan koinotni yaratdi hattoki u ham yo'q bo'lsa aslida u ham mavjud emas edi to'g'rimi yo'q mavjudlikni yo'qlikdan kelib chiqa olmaydi chunki u mantiqqa mutlaqo ziddir bu sodir bo'lishi sodir bo'lishi uchun hamma narsaga qodir va boqiy borliq yo'qlikni vujudga keltirishi kerak edi agar abadiy va qudratli ijodkor ishtirok etmasa har doim yo'qlik bo'lar edi alloh ilm iymon bersin lekin men musulmon bilan bog'liq bir muammoni payqadim bizda norasolik kompleksi bor buni biz hatto sezmaymiz ba'zi sabablarga ko'ra ilon mask musulmon bo'ladimi yo'qmi islom aziz bo'ladi yoki musulmonlar sifatida bizning e'tiqodimizni mustahkamlaydi degan tasavvurlarni yaratishi mumkin e'tiqodimiz uchun kuch bizga yaratgandan kuch rassomdan emas balki aktyordan emas ilon mask musulmonmi yoki yo'qmi kimga qiziq biz ko'p sabablarga ko'ra islomiy qilib tug'ilganmiz qur'onning mo'jizalari xudoning mavjudligiga dalillar qarang hamma joyda dalillar bor bu xudoning borligi haqida hayqiradi mening iymonim uning islomni qabul qilishidan kelib chiqadigan kuchga muhtoj emas men birovga qiziqmayman ko'chada yurib ketayotgan yoki chiroqlar yonib tursa quyoshdek ko'tarilgan bo'lsa ham yoki aksincha agar u qabul qilmasa yoki islomga qarshi chiqsa bu mening iymonimni kamaytirmaydi men u tufayli dinimni mahkam tutmadim ilgari mel gibson islomni qabul qilgani kabi narsalar bo'lgan mashalloh do'stim mashalloh islom o'smoqda bu hamma joyda tarqalgan keyinroq unga qarasang unday emas tushunmovchilik mel, mel gibson kimga qiziq men iymonimni u sababli saqlamayman biz musulmonmiz biz oddiy odamlar emasmiz oddiy odamlar har qanday so'zni professordan savollarsiz qabul qiladi hattoki eshitmaydi e, sotuvchini so'zini to'g'ri bo'lsa ham ammo odamlar ichida kimdir haqiqatni qidiradi u baqqolmi yoki o'qimagan tozalovchimi agar u to'g'ri gapirsa ularni qabul qiladi biz o'zimizni iymonimizni qayg'urishimiz kerak iymonimizga bunday hodisalar bizni xursand qilishi mumkin yaxshi lekin bu muhim emas ilm mastga iymon bersin uning hattoki kosmosda yashash formulasini topishdan oldin tugadi uning hayoti agar kosmosda yashash formulasini topsa ham ilmiy jihatdan biz bil, e, biz bilamiz bu dunyo va makonning oxiri bor oxirgisi ong bo'lsa yaratuvchi bo'lsa nega ong e, bizni o'lganimizdan keyin yo'q qiladi agar o'lim yo'qlikni anglasa ya'ni hech narsani nega hamma joyda bunchalik kenglik bor agarda mabodo ilon mask ko'rsa bu videoni men unga tavsiya qilaman koinotni kashf qilishni va osmonlardan tepadagi osmonlarni ham kashf qilishini assalomu alaykum aziz obunachilar endi biz e, chet tillarida ya'ni ingliz tilida bo'lgan juda dolzarb va juda yangi bo'lgan xabarlarni sizlar uchun tarjima holda qo'yishga qaror qildik agarda sizga bu videolar yoqayotgan bo'lsa layk like bosishni va obuna bo'lishni unutmang